देखिए जितनी बार आप रैंडम फंक्शन को चलाएंगे ना रैंडम जो मॉड्यूल होता है आपको चलाएंगे तो उसमें क्या होगा उतनी बार अलग अलग पॉइंट्स वाली वैल्यूज प्रिंट होगी अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कैसे कराएंगे तो यहाँ लिख देंगे इम्पोर्ट कुछ इस तरीके से और यहाँ पर लिखिएगा रैंडम ठीक है तो ये इम्पोर्ट रैंडम लिख करके एंटर कर दीजिएगा ये रैंडम इम्पोर्ट हो जाएगा फिर आपको करना क्या है रैंडम जैसे ही इम्पोर्ट कराते हैं तो उसके बाद यहां पर इसी को प्रिंट करवा देना है तो यहां लिखेंगे प्रिंट और फिर लिखेंगे R A N D O M random और फिर क्या लिखना है जैसे रैंडम लिखेंगे तो रैंडम और डॉट रैंडम लिखिएगा डॉट रैंडम इस तरीके से सिंपली रैंडम डॉट रैंडम लिख देना है कितने ब्रैकेट ओपन हुए दो ब्रैकेट तो दो ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा हर बार देखिए अलग अलग आएगा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ देखिए हर बार अलग अलग आएगा इसको मैंने इस तरीके से रन करवाया तो यहाँ पे देखेंगे तो R A dot P Y dot P Y लगाना जरूरी होता है पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है यहाँ पर इस नाम से पहले से कोई फाइल सेव है तो इसको किसी अन्य नाम से सेव कर देते हैं और एंटर करते हैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा नंबर प्रिंट हो गया ठीक है देख सकते हैं पॉइंट टू सिक्स वन करके आ रहा है अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो फिर ये रन कराता हूं ये देखिए यहां से गए और यहां पे रन करवाया तो देखिए अब ये 0.134 दे रहा है पहले 0.261 कुछ इस तरीके से आ रहा था फिर रन करवाएंगे तो फिर कुछ अलग आएगा हर बार अलग-अलग नंबर रैंडमली नंबर ये जनरेट करता जाएगा अपने आप पॉइंट वाली नंबर आपको जनरेट कराना है तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं इंपोर्ट करवा के ठीक है ना तो रैंडम एक मॉड्यूल है याद रखिएगा ठीक है